Getting Started with Scilab પરના આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે. આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું Scilabનો ગણક યંત્ર તરીકે ઉપયોગ, વેરીએબલમાં વેલ્યુઓને કેવી રીતે સંગ્રહિત કરવી, આ વેરીએબલોના ઉપયોગ વડે વિવિધ ગાણિતિક ઓપરેશનો કેવી રીતે કરવા. વર્તમાન કાર્યરત ડિરેક્ટરીમાં સત્ર દરમિયાન એક્ઝિક્યુટ થતા આદેશોને સંગ્રહિત કરવા માટે ફાઇલ કેવી રીતે બનાવવી, જટિલ ક્રમાંકોને કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવા એક્સ્પોનેન્શિયલ લઘુગુણકીય અને ત્રિકોણમિતીય ઓપરેશનોને ક્રમાંકો પર કેવી રીતે કરવા આ ટ્યુટોરીયલ માટે પૂર્વ જરૂરિયાતો છે તમારા કમ્પ્યુટર પર સાયલેબનું સંસ્થાપિત હોવું ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે હું સાયલેબ 5.2.0 અને મેક ઓએસ એક્સ વાપરી રહી છું ટ્યુટોરીયલ માટે ફ્લો ચાર્ટ અહીં છે તમારા ડેસ્કટોપ પર સાયલેબના શોર્ટકટ આઇકોન પર ક્લિક કરો અને સાયલેબ શરૂ કરો આ સાયલેબ કન્સોલ વિન્ડો છે કર્સર કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ પર છે તેની નોંધ લો હું આગ્રહ કરું છું કે તમે વિડીયોને સમયના નિયમિત અંતરાલે અટકાવી સાથે સાથે સાયલેબમાં ટ્યુટોરીયલનો અભ્યાસ પણ કરતા રહો સાયલેબનો ઉપયોગ ગણકયંત્ર તરીકે કરી શકાય છે ચાલો એવા કેટલાક સામાન્ય ઓપરેશનો જોઈએ જે એ કરી શકે છે ટાઈપ કરો 42 પ્લસ 4 ગુણ્યા 4 માઇનસ 64 ભાગ્યા 4 અને એન્ટર દબાવો અપેક્ષા પ્રમાણે આઉટપુટ 42 છે નોંધ લો કે જવાબ 42 એ મૂળભૂત વેરીએબલ ans માં સંગ્રહિત થાય છે આપણે નેમ્ડ વેરીએબલ પણ બનાવી શકીએ છીએ ટાઈપ કરો a equal 12 comma b equal 21 comma અને c ઇક્વલ 33 અને એન્ટર દબાવો આ 12, 21 અને 33 વેલ્યુઓને અનુક્રમે વેરીએબલ a, b અને c માં સંગ્રહિત કરે છે. અહીં clc આદેશ વાપરીને હું સાયલેબ કન્સોલને સાફ કરીશ. હવે આ વેરીએબલોના ઉપયોગ વડે આપણે કેટલાક ગાણિતિક ઓપરેશનો કરીશું. ઉદાહરણ તરીકે a b c પરિણામ 66 આપે છે એ સાથે a ગુણ્યા કૌંસમાં સી પરિણામ 648 આપે છે તે સાથે આપણે બીજા વેરીએબલમાં પરિણામ અસાઇન કરી શકીએ છીએ માની લો કે બી તે માટે ટાઈપ કરો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કૌંસમાં એ પ્લસ બી કૌંસ બંધ કરો ગુણ્યા સી જે d 1089 પરિણામ આપે છે કમાંડ લાઇન પર અલ્પવિરામ દ્વારા જુદા પાડી વેરીએબલોના નામો ટાઈપ કરી આપણે વેરીએબલોની વેલ્યુઓ તપાસ કરી શકીએ છીએ જેમ કે a b c d અને એન્ટર દબાવો હું અહીં સીએલસી આદેશ વાપરીને કન્સોલ સાફ કરીશ ઘાત લેવા માટે રેઇઝ ટુ ચિન્હ વાપરો જે તમારા કીબોર્ડ પર નંબર કી 6 પર સ્થિતિમાન છે આ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવા માટે શિફ્ટ કી અને નંબર કી 6 દબાવો ઉદાહરણ તરીકે 7 નો વર્ગ 7 દ્વારા મેળવી શકાય છે અને એન્ટર દબાવો ક્રમાંકના વર્ગમૂળને શોધવા માટે માની લો કે 17 આપણે વાપરીશું સ્ક્ર્ટ ઓએફ 17 આ 17 રેસ ટુ ઘાત શૂન્ય પોઇન્ટ પાંચ સમાન છે પ્રણાલી પ્રમાણે ફક્ત પોઝિટિવ વેલ્યુ જ આઉટપુટ તરીકે આવે છે વધુ સામાન્ય રીતે 34 ઘાત 2 બાય 5 શોધવા માટે ટાઇપ કરો 34 રેસ ટુ કૌંસમાં 2 ભાગ્યા 5 અને એન્ટર દબાવો ઋણાત્મક ઘાતને પણ વાપરી શકાય છે clc આદેશ વાપરીને કન્સોલ સાફ કરો હજુ સુધી આપણે જોયું કે કેટલીક સામાન્ય ગણતરીઓ કેવી રીતે કરવી અને સાયલેબમાં વેરીએબલો કેવી રીતે બનાવવા હવે ચાલો નવા આદેશથી શરૂઆત કરીએ આ એ આદેશને યાદ રાખવામાં મદદ કરશે જે અગાઉ આઉટપુટ સાથે જારી કરવામાં આવ્યો હતો પહેલા પીડબ્લ્યુડી આદેશ ટાઈપ કરો અને એન્ટર દબાવો આ મારા કમ્પ્યુટર પર વર્તમાન કાર્યરત ડિરેક્ટરી છે તમારા કમ્પ્યુટર પર આ જુદી હોઈ શકે છે જેવું કે તમે જુઓ છો સાયલેબ કન્સોલ વિન્ડોના ટૂલબાર પર સ્થિતિમાન કરંટ ડિરેક્ટરી આઇકોન પર ક્લિક કરીને વર્તમાન કાર્યરત ડિરેક્ટરીને બદલી શકાય છે હવે નીચે આપેલને ટાઈપ કરી ડાયરી આદેશ રજૂ કરો ડાયરી કૌંસમાં ઇન્વર્ટેડ કોમા ખોલો my record txt inverted comma બંધ કરો કૌંસ બંધ કરો અને Enter દબાવો આ આદેશ વર્તમાન કાર્યરત ડિરેક્ટરીમાં myrecordટીએક્સટી નામની એક ફાઇલ બનાવશે સાયલેબ સત્રની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ હવેથી આ ફાઇલમાં સંગ્રહિત થશે આની ઉપયોગીતાને આ ટ્યુટોરીયલમાં પછીથી ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરાવાશે હવે ટ્યુટોરીયલ અટકાવો અને વિડિઓ સાથે અપાયેલ અભ્યાસ ક્રમાંક એક પ્રયાસ કરો હવે ચાલો જોઈએ કે સાયલેબ જટિલ ક્રમાંકોને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરે છે કાલ્પનિક એકમ આઇ ને સાયલેબમાં i તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરાય છે ઉદાહરણ તરીકે 5.2 ગુણ્યા i અને 5.2i આપે છે એ સાથે જ કૌંસમાં 10 પ્લસ 5 ઇન્ટુ i સમગ્રને બે વખત આઈ થી ગુણવું તે પરિણામ 10 20આઇ આપે છે હવે અહીં કન્સોલ સાફ કરો સાયલેબમાં ઉપલબ્ધ કેટલાક અન્ય પૂર્વવ્યાખ્યાયિત સંખ્યાત્મક કોન્સ્ટન્ટો જોઈએ આઇ ની જેમ તેનું નામ પણ ચિહ્નથી શરૂ થાય છે ઉદાહરણ તરીકે pi પાઈ ની વેલ્યુ અપેક્ષા પ્રમાણે છે પાઈ ના ઉપયોગને આપેલ કેટલાક બિલ્ટ ઇન ત્રિકોણમિતિય ફંક્શનો વાપરીને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીશું sin of percent pi by 2 function માટે પરિણામ 1 છે અને cos of percent pi by 2 માટે પરિણામ 6.123b 17 છે નોંધ લો કે ખૂણાઓને રેડિયન્સમાં માપવામાં આવે છે અને નોંધ લો કે તમામ પ્રાયોગિક હેતુઓ માટે બીજો જવાબ શૂન્ય છે પરસેન્ટ eps એ મશીન એપ્સિલોન તરીકે ઓળખાતા ક્રમાંકને સંબંધિત છે તે એક ન્યૂનતમ ડિજિટ રિઝોલ્યુશન છે જે સાયલેબ આપી શકે છે તમારા કમ્પ્યુટર પર તેની વેલ્યુ શોધવા માટે કન્સોલ પર પરસેન્ટ eps ટાઈપ કરો મારા કમ્પ્યુટર પર આ 2220d 16 આપે છે આ સાયલેબ દ્વારા ઉપયોગમાં લીધેલ ફ્લોટિંગ પોઇન્ટ પ્રિસિઝનને દર્શાવે છે આ ક્રમાંક 222 ગુણ્યા 10 16 નું એક નોટેશન છે અહીં કન્સોલને સાફ કરો જો આપણે 0000456 લખવા ઈચ્છીએ છીએ તો તેને 456d 4 અથવા 456e 4 e તરીકે લખી શકીએ છીએ સાયલેબ વેરીએબલો અને ફંક્શનો કેસ સેન્સિટિવ છે અહીં આપણે નાનો ડી અથવા મોટો ડી અથવા કે નાનો ઇ e અથવા મોટું E વાપરી શકીએ છીએ પ્રાકૃતિક લઘુગુણકનો બેઝ અને બીજા અન્ય મહત્વપૂર્ણ પૂર્વવ્યાખ્યિત સંખ્યાત્મક કોન્સ્ટન્ટ છે e પરિણામ અપેક્ષા પ્રમાણે આપે છે આપણે ફંક્શન exp વડે સમાન પરિણામ મેળવી શકીએ છીએ ઉદાહરણ તરીકે એક્સપ કૌંસમાં 1 અને એન્ટર દબાવો તમે જોઈ શકો છો કે બંને જવાબો સરખા છે clc આદેશ વાપરી અહીં કંસોલને સાફ કરો એ જ પ્રમાણે ઈ e સ્ક્વેર નીચે આપેલ જવાબ આપે છે જે એક્સપ ઓફ 2 ટાઇપ કરીને પણ મેળવી શકાય છે લોગ આદેશનો અર્થ એવા ક્રમાંકોને પ્રાકૃતિક લઘુગુણક જે બેઝ ઇ e ધરાવે છે બેઝ 10 સાથે લઘુગુણક લેવા માટે લોગ 10 ઉપયોગમાં લો ઉદાહરણ તરીકે log 10 કૌંસમાં 1e 23 અને એન્ટર દબાવો આ અપેક્ષિત જવાબ 23 આપે છે જો આપણે ઋણનું લઘુગુણક લઈએ છીએ તો આપણને જટિલ ક્રમાંકો મળે છે જટિલ ક્રમાંકો માટે તમે પોતેથી આ તપાસ કરી શકો છો તમારા સાયલેબ કન્સોલ પર લોગ ઓફ 1 અથવા લોગ ઓફ i ટાઈપ કરો હવે યાદ કરો કે આપણે ડાયરી આદેશ મારફતે તમામ ટાઈપ કરેલ આદેશોની રેકોર્ડિંગ રેકોર્ડીંગ માયરેકોર્ડ txt ફાઇલમાં યાદ કરી છે જોઈએ તે ફાઈલને કેવી રીતે બંધ કરવી અને તેને જોવી ફાઈલ બંધ કરવા માટે ટાઈપ કરો ડાયરી ઓફ ઝીરો આ આદેશ myrecordટીએક્સટી ફાઈલ બંધ કરશે અને સંગ્રહિત કરશે સાથે એ પણ યાદ રાખો કે આ ફાઈલ વર્તમાન કાર્યરત ડિરેક્ટરીમાં બનાવાઈ હતી જે મારા કિસ્સામાં ડેસ્કટોપ છે ચાલો આ ફાઈલને ખોલીએ આમ કરવા માટે તમામ સાયલેબ કન્સોલ વિન્ડો ટૂલબાર પર આવેલ ઓપન અ ફાઇલ શોર્ટકટ પર ક્લિક કરો હું ફાઇલ ફોર્મેટને અલ્લ ફાઇલ માં બદલીશ myrecordટીએક્સટી ફાઇલ પસંદ કરો અને ઓપન પર ક્લિક કરો નોંધ લો કે તમામ ટ્રાન્ઝેક્શન આદેશ અને સાયલેબ દ્વારા અપાયેલ અનુરૂપ જવાબો બંને આ ફાઇલમાં સંગ્રહિત થયા છે હું આ ફાઇલ બંધ કરીશ યસ પર ક્લિક કરો આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રોગ્રામ વિકસિત કરવામાં આવી રહ્યું હોય તે સમયે યોગ્ય કોડ પર આવતા પહેલા કોડ સાથેનો એક પ્રોગ્રામ ઘણો છે ડાયરી આદેશ તમામ ટ્રાન્ઝેક્શનનો ટ્રેક રાખવામાં મદદ કરે છે જો તમને યાદ છે તો આપણે માય રેકોર્ડ txt ફાઈલને ડાયરી ઓફ ઝીરો આદેશ વાપરીને બંધ કરી છે નોંધ લો કે આ આદેશને એક્ઝિક્યુટ કર્યા પછીથી કોઈપણ ટ્રાન્ઝેક્શન સંગ્રહિત થઈ શકતા નથી જો સત્ર ફરીથી સંગ્રહિત કરવાની જરૂર હોય તો ડાયરી આદેશને ફરીથી જારી કરવાની જરૂર છે જો ફાઇલ કેટલીક ઉપયોગી માહિતી ધરાવે છે તો આપણે ડાયરી આદેશમાં બીજી અન્ય ફાઇલ નામ વાપરવું જોઈએ કારણ કે સમાન ફાઇલ નામ વાપરવું આદેશને ઓવરરાઇડ કરશે વિડિયોને અહીં અટકાવો અને વિડિયો સાથે અપાયેલ બીજા અભ્યાસને ઉકેલો તમે નોંધ કર્યું હશે કે સમસ્યા માટે ઉકેલ એ બરાબર શૂન્ય ન હતું આની સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો તેના પર વધુ માહિતી માટે ટાઇપ કરો હેલ્પ ક્લીન સામાન્ય રીતે જો તમને કોઈ ખાસ આદેશ વિશે મદદ જોઈએ છે તો હેલ્પ અથવા આર્ગ્યુમેન્ટ આદેશ સાથે હેલ્પને વાપરી શકાય છે ઉદાહરણ તરીકે સાયલેબ કન્સોલ પર હેલ્પ ચદીર ટાઈપ કરો અને એન્ટર દબાવો હું હેલ્પ બ્રાઉઝરનું માપ વધારીશ help ચદીર વર્તમાન કાર્યરત ડિરેક્ટરી કેવી રીતે બદલવી તે પર વિગતવાર માહિતી આપે છે બીજો વિકલ્પ છે સાયલેબ કન્સોલ વિન્ડોના ટૂલબાર પરના હેલ્પ બ્રાઉઝર આઇકોન પર ક્લિક કરવું જેવું તમે જુઓ છો ચાલો હું હેલ્પ બ્રાઉઝર બંધ કરું અને સ્લાઇડ પર પાછી આવું અપ ડાઉન એરો કીનો ઉપયોગ અગાઉ એક્ઝિક્યુટ થયેલ આદેશોને જોવા માટે કરી શકાય છે અપ ડાઉન એરો વાપરતી વખતે તમે કોઈપણ આદેશ પર અટકી શકો છો અને તેને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે એન્ટર કી દબાવો જો જરૂરી હોય તો તમે આદેશોમાં ફેરફાર કરી શકો છો હકીકતમાં જો તમે પહેલા ટાઈપ કરેલ આદેશ માટે જોઈ રહ્યા છો જે ઈ e અક્ષરથી શરૂ થાય છે તો ઈ e ટાઈપ કરો અને ત્યારબાદ અપ એરો કીનો ઉપયોગ કરો આદેશને ઓટો કમ્પ્લીટ કરવા માટે ટેબ કી વાપરો તે આપણને ઉપલબ્ધ તમામ વિકલ્પો પસંદ કરવા માટે આપે છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા સાયલેબનો ગણકયંત્ર તરીકે ઉપયોગ પરિણામને મૂળભૂત વેરીએબલ ans માં સંગ્રહિત કરવું ઇક્વાલિટી ચિહ્ન વાપરીને વેરીએબલને વેલ્યુઓ અસાઇન કરવી કન્સોલ પર અલ્પવિરામ દ્વારા જુદા કરેલ વેરીએબલના નામ ટાઈપ કરીને વેરીએબલોની વેલ્યુઓને તપાસ કરવી પીડબ્લ્યુડી આદેશ વાપરીને વર્તમાન કાર્યરત ડિરેક્ટરી તપાસ કરવી કન્સોલ પર ટાઈપ થયેલ તમામ આદેશોને એક ફાઇલમાં સંગ્રહિત કરવા માટે ડાયરી આદેશ વાપરવું જટિલ ક્રમાંકો નેચરલ એક્સપોનેન્ટ અને પી ને અનુક્રમે i e અને pi વાપરીને વ્યાખ્યાયિત કરવું કોઈપણ આદેશ વિશે વિગતમાં માહિતી માટે હેલ્પ આદેશ વાપરવું ગેટિંગ સ્ટાર્ટેડ વિથ સાયલેબ પરનું આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ અહીં સમાપ્ત થાય છે સાયલેબમાં બીજા અન્ય ઘણા ફંક્શનો છે જે બીજા સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં જોઈશું આ ટ્યુટોરીયલને free and open source software in science and engineering education દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે ફોસી પ્રોજેક્ટ પર વધુ માહિતી આપેલ લીંકથી મેળવી શકાય છે જેને ભારત સરકાર એમએચઆરડી આઈસીટી મારફતે શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધાર અપાયેલ છે આના પર વધુ માહિતી માટે spoken hyphen tutorial dot ORG slash NMEICT hyphen ઇન્ટ્રોનો સંદર્ભ લો હું આશા રાખું છું તમને આ ટ્યુટોરિયલ ઉપયોગી નીવડ્યું હશે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતી સોલંકી વિદાય લઉં છું આભાર